Ah. Uma foto? Ah, vai, ok, Vale? Nada, tchau. Alô? Aqui para ter tirar fotos. Normal. Vamos? Está simpático. Não, é ela, não? Nada, tchau. Vamos. Nada, Владзір, да, normalmente всі tan simpático. ¿Te simpático. La última. Tengo un hijo muy no, no va a ser la última, dame. A ver, ¿cómo se hace esto? Que no sé. ¿eh? sé que bien las has hecho. A ver. ¿Está bien? Digo yo. Tú no sabes mucho de esto, seguro, la que no tiene ni idea. Más o menos. Ya, ya lo he hecho una vez. Sí, ¿no? Está bien, está bien. Vale, muchísimas gracias. Nada. Hola. Hola. Todavía no, dos minutos solo. Dos Vamos. minutos solo ya. Has llamado a tus amigas, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Vale, chao. Vamos, las dos a la vez. trabajo aquí vosotras? trabajo aquí? Sí. ¿Dónde? ¿Cuál la tienda? La perfumería. Perfumería. ¿Tiene mi perfume ahí o no? Todavía no llegó. Mi perfume. Cristiano, Cristiano Ronaldo Legacy. No llegó. Hay que hablar con los fornecedores. <laughs> Estoy trabajando mal. Voy a hacer una foto contigo. Ah. O tú estás trabajando, no deberías sacar fotos. Vamos, voy a hablar con tu patrón y... No no Va, no más fotos ya. Yo no soy chica, pero... Pero la última, si no... Un susto, eh. Vale. Disculpa. Para mi hijo, desde hace muchos años, además. Gracias, Always filming, please, come on. <laughs> Let's go now. Even the guys left, left his job to take a picture, look. <laughs> Vamos. Eres ¿eh? Vamos los dos a la mesa. Gracias. ¿Ya está? Genial, gracias. Hasta luego. Ciao. It's, it's good signal that people admire my job, people uh, like the way I am, and it's good. I feel good. I feel good. It's a good signal that I'm a good player.